Fenomenalno je što je jučer onakva kiša padala i to je sad sve raščistilo. Pogledaj koji je to jasan mrak. Ona e, onda naša mrak taritaš može se sakriti u usporedbi s ovim.